É a representação do grupo Distrito Manuel Fernandes, pela senhora Estelo Fernandes Sabel, Juventude e Vigalense Ruben Silva, pelo Centro da Coordenada Final, da final dos 30 km obstáculos e a cidade de São Portugal, legal. Roberto Paulo, campeão de Portugal dos 3 mil metros obstáculos, como é que te sentes agora recuperando o título? Ah, estou bastante contente, evidente. 2011, 2012, os meus dois primeiros, o ano passado, infelizmente, não foi possível porque tive que abandonar a época mais cedo, preciso mais precisamente após a Taça da Europa, Nações, devido a problemas físicos. Este ano consegui revalidar, estou a, a tentar a concluir esta época, mas ainda com alguns objetivos, não é? O que é que prometes agora? O que é que se antevê para o final da época? Não, agora já poucas provas restam. Existe o grande objetivo, não é? Aquele que seria o grande objetivo do, do ano, que era o Campeonato da Europa de Zurique. Eh, estamos para lá apontando porque já estou qualificado, não é? Graças a uma marca que eu fiz, o tempo de referência, semana passada. Eh, agora vamos tentar melhorar o mais possível até lá. Faltam duas semanas e vamos eh, fazer o melhor possível para estar na melhor forma. Obrigado.